数据随时需要沉着，懂游戏，理性概率大于感性概率，观察所有陷阱，小心翼翼。警告，系统。 随时需要沉着的游戏，理性概率大于感性概率，观察所有陷阱，小心翼翼。警告，系统警告，千能不能预警。 Gracias.